Iepa lagunok eta ongi etorri gamer Erauntzia telebistara, bideo jokoen telebistara, hau da gure bigarren demoraldiaren hasiera eta beraz, ez gaitezen gehiago luzatu eta az gaitezen oraintxe bertan. bigarren denboraldi honetarako berrikuntza batzuk ekarri nahi izan ditugu eta horietako bat atal berriak hasiko garela izango da. Adibidez, hilabetero gure lehenengo eh, programan ataletako bat jokoen atala izango da eta bertan aurreko hilabetean ate, eh, atera diren hiru joko honenak aukeratzeaz gain hilabete osoan zehar aterako diren joko guztiei buruz jardungo dugu edo pentsat zerrendatu egingo ditugu horietako garrantzitsuenak. Atal honetan esaterako, martxoan aterako diren jokoi buruz jardungo dugu eta berez otxaldeko honenak aukeratu beharko genituzke, baina horren ordez urtarril naiz otxaldeko akartuko ditugu hiru honen horiek aukeratzeko. Iritzi horiek oski nereak dira eta ez bazaudete ados, ba bueno, idatzi iruzkin batea zuei zer iruditzen zaizuen. Eta has gaite zen urtarriletik bertako joko bat nire hiru kutxunen artean baitago eta hori Jonathan Blowren The Witness jokoa da. The Witness puzle joko bada eta oraingo 2016an ateraren nire joko gogokoena da irla abandonatu batean hainbat puzle egin beharko ditugu labirinto motako puzleak, bertan dauden sekretuak topatu alizateko. Oso interesgarria da eh, Jonathan Blowek egin duen ariketa, hain kontzeptu simple batetik eazten eh, bat idei atera egitezkeen aztertzea alegia. Joko honen polemika handiena edo ez handiena bere prezioa izan zen ateratzen unetik hogeita masei euro balio izan baititu eta hori askoren uste ezin dioko bat entzat garesti egia zelako eta bar. Ez honetan nik dudan iritzia hauntxiko blogean aurki dezakezu bertan sarrera bat idatzi bainuen oni buruz beste arrazoi batengatik baina Firewatch ere nahiko polemikoa izan da. Kasu honetan jendeak albez azkar pasatzen zuelako, bi ordu baino lehenago bukatu alizateko, gero estimen itzulpen itzulketa bat egiteko, dirua berriro berreskuratzeko. Honi buruzko iritziare idatzen nuen gamer ontsiko blogean eta hortaz, komendatuko nizuek hor bisitatxo bat egitea. Baina, bueno, Firewatch azken finean, baso batean gertatzen den jokoa da, esplorazio motakoa dela esango nuke, nahiko walking simulator da nola esateko, baina estilo artistikoa bikaina da oso oso polita da, eta Playstation lauean nahiko arazo izan baditu ere, PC-an inolako arazo gabe jolastu izan dut, eta bukaeran, bukaerak eninduen guztiz konbentzitu nola baita esateko, baina esango nuke esperientzia oroar oso polita dela eta oso gomendagarria. Eta nire hirugarren jokoa, kasu honetan, Unravel izango da, benik ustean duzuen nik neuk egindako jarni bat, Unravel earen plataforma jokoko pertsonaia dena. Esan bezala, Unravel plataforma jokoa da, eta nahiko simplea bada ere ez horretan, nahiko plataforma eta puzzle erresiak bai ditu ere, Interesgarria da nola jar niren aria bota ezakegun elementuetatik zintzilik atualizateko eta bat. Oso historio unkigarria du naiz era minimalistean kontatuta egon, eta asko gomendatuko nuke bere estilo alai eta lagunko jagatik batez ere beste joko garrantzitsu asko ere izan ditugu urtarrile eta otxailean, eta horietatik beste iruna garbenduko duko nintuzte, XCOM B, Far Cry Primal eta Superhot izan hauek. Baina, bueno, horiei buruz beste momenturen batean jardun beharko dugu, orain martxoan aterako diren jokoi buruz hitz egiteko garaia heldu baita. Deponia Doomsday Point and Click generoko asaga honen atal berrien alaugarren atala da, eta martxoaren batean argitaratuko da PC-erako. Esaten dute aurrekoak baino umore oraindik gehiago duela, eta beraz oso itxura hona du. Xbox One eta Playstation lauerako urte honetan helduko da, baina apur bat beranduago. Martxoaren lauean, The Legend of Zelda Twilight Princess HD helduko da, joko ezagunaren erremasterizazioa, bai, beste erremasterizazio bat, eta joko hau jura helduko da kasu honetan, nabarmentzeko gauzak izango lirateke alde batetik grafikoak, asko ere itxura hobea baitu, bai, testura, berizmen eta barren aldetik, eta beste nabarmenduko nuke beste gauza kontrola izango da. Badakizuen bestela Wii-an kontrolak ez direlako osonak eta badirudi Wii-an hori asko konpondu dutela eta hortaz esperientzia oro har ba hobea izango dela. Lau egun beranduago, martxoaren 8 Tom Clancy The Division helduko da. Bai, azkenean helduko da gezurra badirudi ere. Mila atzerapen ondoren, berez 2000 eta lauean atera jokoa zen, Baina, bueno, azkenean hemen da, gure artean, ba, first person looter motako jokoa, ez? Badirudi di hau dela Ubisoftek egingo duen e, Destiny motako jokoa. Itxura polita du, generoa gustatzen zaien entzat, eta beraz, behintzat gomendagarria da, begiratzea ea, zer nolakoa den. Hitmanen joko berria atalkakoa izango zena eta WWE DK amasei biak martxoaren amaikean helduko dira. Ilaren emezortzia izango da Nintendoren eguna beraien bi garrantzitsu aterako baitira egun horretan. Alde batetik, Mario eta Sonicen aventura berriak Rioko Olimpiadetako jokoan irude eserako eta bestetik Pokken Tournament Wii Ura helduko da azkenean. Eta azkenik, Trackmania Turbo daukagu Ubisoften auto lasterketa jokoa eta hau hilaren hogeita bian helduko da PlayStation Lau, Xbox One eta PC-era baliteke guri jokoren bat aztu izana eta ala gertatu balima da, barkatu, eta utzi iruzki batea azten dugun esan Baina orain bai, itzul gaitezen gure dagoeneko klasikoa den atal batera, berrien atalera. Aste honetako berriak hilabete hasieran gertatzen duen bestela, PlayStation Plus eta Games with Gold delakoekin hasiko dira. Badakigu PlayStation Plusean Broforce eta Galaxy oparituko dizkigutela, tiro asko goilabeta izango da beraz hau, baina bieko zeitzura duna dute bereziki Broforce jokoak. Asko jakingo duzuen bezala, Broforce komunitateak aukeratu duen jokoa da, Sonic bigarren aldiz eman baitu aukera hainbat hilabeteren ostean, ba, iru jokoen artean guk zein nahi genuen aukeratzeko. Eta kasu honetan, komunitateak oso argi izan du botoen eguneko handi-handi batekin, Broforce zela doainik lortu nahi zuten jokoa, eta beraz hori helduko da martxora gure PlayStation laguetara. Bestetik, Xbox Oneen jabeentzat, Games with Goldak, Lords of the Fallen eta Sherlock Holmes, Crimes and Punishments jokoak ekarriko ditu. Eta egia esan biek dute oso itxura ona, nik pertsonalki Sherlock Holmesen jokora asko jolastu dut, izugarri gustatu zitzai delako, Eta esango nuke une ez dela jokoa probatzeko, hemen gutxira, udaberri honetan helduko gaita sagako joko berria Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Eta azkenaldiko berririk potoloena Nintendo Direct berria izan da, bertan aurkeztu bai ziren Pokemon Sun eta Pokemon Moon. Bi joko hauek izango dira Pokemonen zazpigarren belaunaldia eta gabon hauetan helduko dira gure 3DS kontxoletara. Horendik ez digute gameplayrik erakutsi, bi logo bakarrik erakutsi baitituzte, baina badirudi berriro ere formula errepikatuko dutela, berrikuntza gutxi batzuekin, baina jokoa nahiko klasiko utziko dutela zentzu horretan. Eta egia esan nik badut gogoa ikusteko ea nola bukatzen duten, ea hasteko New 3DS erako bakarrik diren, Hori nahiko gaizki ongo litzateke, baina bueno, ikusi beharko da, nea Nintendoren planak zeintzuk diren, NX aurkeztu baino lehenago askorik esango ez dutelakoan gaude, eta beraz, ei iruraino itxen beharko dugu. Bai, badakit gehi egiten hitz egiten dudala Rocket League buruz, baina berri honak baino ez dizkigu ematen, eta beraz, ez da harritzeko ere, hemen behin baino gehiagotan jarrota berari buruz. Kasu honetan, hiru berri ditugu Rocket Leaguekin erlazien eta lehenengoa dagoeneko Xbox One atera dela da, Eta hortaz, Xbox Oneeko erabiltzaile guztiek erosi ez dakitela orain eta beuren artean jolastu. Jokoaren bertsio berri honi esker dagoeneko belaunaldi honetako bi kontsola nagusitan jolastu daiteke eta noski baita ere, baita PC-en ere. Bigarren berria Rocket Leaguen edizio fisikoa izango da dela gutxi, esan baitigute, aterako dela, bueno, orain digitalean lor daiteken bezala, kaja eta guzti bere diskoarekin dendetan salgai egongo den edizio bat. Ez dakigu asko, oraindik edizio horri buruz baina esan dute oso berezia izango dela, eta hortaz ezakigu ea DLC gehiago ekarriko dituen edo alakoren bat, edo zerbait fisikoa ekarriko duen dakit, auto txikiren bat edo ireia bikaina litzateria. Eta azkenik, hirugarren berria behar bada ez da oso DLC bat besterik ez delako, baina Batman v Superman pelikulako autoak ideatu izango ditugu DLC hau erosten badugu, eta nik behintzat lehenengo egunen hartuko dut Batmanen fan izugarria bainaiz, ziurrenik badakizuen bezala. Dena den, esango nuke oso DLC onak egiten dituztela Rocket Leaguekoek komunitatea ez dutela kostatitzen eta estadio guztiak denentzat eskuragarri baitaude eta hortaz erosten diren gauza guztiak estetikoak besterik ez direlako. Martxoaren zortzian helduko da DLC hau eta ni behintzat zain nago. Eta gehiagitan komentatzen ditugun bideo jarraituz, Uncharted lauren trailer berri bat atera da. <laughs> hau historio trailer bat izan da eta argi utzi digun hoti doge gau ez dela izango beste tiro jolas bat eta aurreko hiru dago ez dela historio potentea izango duela, kasu honetan protagonistaren Nathan Drakeen anaiarekin zerikusia izango duena. Trailer honek ere izan du bere eztabaida bere polemika, Nathan Drakeen gulegoko eh, bulegoko kuadro batean ikus baitaiteke irudi bat, olatu batzuekin eta Eta hau, lapurtua izan delako, Assassin's Creed lau Black Flageko artbuketik. Arte liburuko irudietako bat, hor, besterik gabe, paretean jarri dute, eta ala, inori baimenik eskatu gabe, eh, hor, Black Flag. Eta badirudi interneten ez handia egon dela, nik ez diotzen zua ondirik ikusten oni buruz ez jokoak eskainiko duena baita hemen garrantzitsuena, baina, bueno, badakizue internetek nola funtzionatzen duen. Eta azkenik, errealitate virtuala. Egingo dugu atal berezi bat Gamer Onfia telebistakoa errealitate virtualari buruz jarduten, baina labur labur esan da azken hilabetetan jakin dugu Oculus Riftaren naiz HTC Vive Steamen errealitate virtualeko headsetaren prezioak. Aukaleratzen lehena Oculus Rifta izan zen eta bosteun eta larogeita emeretzi dolarreko prezioa duela esan zuten. Hasiera baten, irudenda berrogeita mar dolar, balioko zituela esan zuten arren. <sighs> Kontua da, bidalketa eta guzti, ba, gure gana eltzea zazpireun eta berroi euroko prezioa dela Oculus Riftarena. Eta hortaz, kontuan eukita gainera, ordenagailu importante bat izan behar dela, ez duela balio dozea importatilek eta bar. Oso garesti izango da realitate virtuala. Eta are gehiago, Steamen soluzioarekin, HTC Buyback zazpireun eta gehieta emeretzi dolarreko prezio izango baitu. Eta horrein diketak hori nola itzuliko den euroetara eta bidalketetara, eta bar, ai ama, zeinen garestia den. PlayStation VR Sony den, headseta, hemen gutxira aurkeztuko da, martxaren erdialdean egingo baitute konferentzia bat, eta bertan esango baitute prezioa, eta noiz egongo den eskuragarri eta bar, baina azkenengo zurrumurruek diote jetzetak bakarrik, mandorik edo kamerarik gabe, dagoeneko baditukun entzat, be, berreun eta larrogeita emeretzi dolarreko prezioa izango duela, eta hori prezio oso erakargarria da batez ere beste biekin konparatuz. Nik behintzat ala baldin badaz ziurrenik Playstationeko erosiko dut, baina oraindik ez daukat guztiz bakita. Dena den esan bezala Playstation VRren informazio guztia daukagunean, gtv atal berezi bat egingo dugu, errealitate virtualari buruz sakonago jarduten. Eta honekin bukatzen da haste honetako G e baina pare bat gauza esan nahiko nizkizuek, bukatu horretik. Lehenik eta behin eskerrik asko horregoteagatik, eta eskerrik asko bigarren demoraldi bat egiten egiteko adina laguntza eman diguzuelako, eta e, hau egiteko adina animo eman dizkiguzuelako. Bigarren gauza atalei buruzkoa da, esan bestela GTB e bakoitzak orain atale ezberdinak izango baititu. Esate baterako, honetan ezagutu al izan duzue Jokoen Atala, non hilabete osoko jokoi buruz jardungo den, eta datorren astean ezagutu izango duzue Karma, deitu dugu Atala, joko bati buruz sakonago jarduteko sortu dugun atal bat. Dena den guk izan nahi dugun ataletako bat, zuen galderak erantzuteko aukera izango da, eta hortaz, ba, zuen galdera behar ditugu, eta horretarako bidali dezuen edozein galdera abildua gehi mirantzia idaziz Twitterren, eta parte hartzen duzuen guztien artean eta erantzuten ditugun galdera guztien artean jokoren zozketatuko dugu, oraindik ez dugu erabaki zein, baina esango dizugu aurrerago. Beraz, hun dagoeneko idazten eta hainbat galdera lotzen ditu, hainbat galdera biltzen ditugunean hasiko gara horiek erantzuten GTBko ataletan. Eta orain bai guztiz bukatutzat emango dugu Gamerontzia telebistako bigarren denboraldiko lehen atala mila eskeremen egoteagatik eta besterik gabe urrengora arte